2019 كنت مشى مع الروسيه و2020 واش تمشي؟ 2019 حاجه باهيه وشهر السنه وحاجات حاجات جدد باهيين في 2020 اوكي ميرسي ملاك عسلامة جميع الكل نوفيل ممبر اس ام سي ونجم نقول حاجة باك ستاني من 2020 عسلامة اسمي فتن دبيب حتى انا ممبر جديد في اس ام سي حسيرو نقول لكم آه، ما تندموش يعني كي تدخلوا الاس ام سي مرحبا بكم ميرسي انا قاعدة نصور عسلامة مريم جماعة ممبر جديدة في الاس ام سي و اتس ا جريت اكسبيرينس بس اي انفايت يو اول تو ليف بونجور تو الموند مرحبا بكم في الاس ام سي ان شاء الله عام آه، يكون معبي برشا ايفينمونات وبرشا فرصات جد سينو 2019 حاجه طايره على الاخر هو كهو وجيه وجيه شنو هو؟ قول قول قول يا وجيه Euh, les ateliers euh, qui ont réussi, que ce soit en afterwork ou, elle a, ou elle a, on les ateliers euh, ici au week-end, code deux week Euh, les formations aussi, on a eu euh, de bons candidats. L'État, euh, pour me en garde contact avec tous les candidats, les hadrou. Et euh, euh, je profite de l'occasion pour dire les community managers et les CM de Hadrouman pour les formations. Bientôt, nous comme fait CMID, Community Management Appreciation Day. Bye bye. Salut, ma compte, t'en souviens, Lé euh, Ya. Show les vœux en pour la communauté en 2020. Je ne m'en souviens pas. Les vœux en 2020. Plein de succès. Bilhaq, Barcha. حسنوا خير نوليو هكا نيفو مونديال ما عادش تونس ما عادش لعبنا تولي حاجات آه، ما اقوى كريم عاود عاود ما سمعتكش بس خايف كيفاش صار 2019 سالتني و 2020 دونك بور 2020 ان شاء الله آه، عاود فيديو <laughs> <laughs>